радуемся, как можем, как мы себя ведем. Ты сидишь, ты такой умный пришел. Я такой крутой. Вам 16 лет. Ты слова, тупые Девушка, вы всех назвали уродами, вы затыкаете меня. Ты такой умный пришел. Вам 16 лет. Тупые слова, тупые